願いします Yeah. 倒れでは挨拶しましょうありがとうございましたまたあのー、いろいろな会場で